千空から聞いたぜ昔はラジオっつうのがあったらしいじゃねえかなら行くぜ牢獄中のクロムのくっそやべえラジオおお監視に聞こえねえように超ひそひそ声でお送りするぜ今日のお便りはこの間右京に白旗あげる時下着を破いてましたがクロムさんは今ノーパンです えー、5本ノーコメントで次回ドクターストーンプリズンブレイクおおそそるじゃねえかやべえほど